Baie dankie dat jy vandag weer inskakel. Ons het die vorige keer gepraat oor Dawid, die man van God wat die reus verslaan het. Vandag praat ons uit 1 Samuel 24 oor Dawid wat nie wraak neem nie. Nou ek wil graag net eers 'n stukkie uit 1 Samuel 24 vir jou lees. Ek lees van vers 9 af tot by vers 16. Dawid het ook klaar gemaak en uit die grot uitgegaan. Hy het agter Saul aangeroep, "U Majesteit die koning." Toe Saul omkyk, het Dawid gekniel en diep gebuig. Dawid sê toe vir Saul, "Waarom luister u na die praatjies van mense wat sê Dawid soek u ondergang?" U sien vandag met u eie oë dat die Here u nou in die grot in my hand gegee het en as het ware vir my gesê het om u dood te maak, maar ek het u gespaar. Ek sal my hand nie teen my koning oplig nie, want hy is die gesalfde van die Here. My vader, kyk tog na die punt van u mantel in my hand. Deurdat ek die punt van u mantel afgesny het, maar u nie doodgemaak het nie, kan u weet en sien dat daar geen kwaadwilligheid of opstandigheid is by my is nie. Ek agtervolg u nie en u agtervolg my om my lewe te neem. Die Here sal regspreek tussen my en u en die Here sal my wreek op u, maar ek sal nie teen u wees nie, soos die spreekwoord van die voorgeslag lui: Boosheid gaan uit van die boosdoeners, maar ek sal nie teen u wees nie. Achter wie aan het die koning van Israel opgetrek? Achter wie kom u aan? Achter een dooie hond aan? Achter een enkele vlooi aan? Die Heere sal rechter wees en hy sal rechtspreek tussen ons. Hy sal sorg en my saak behartig en aan my recht verskaf teenoor u. Nou ek wil graag begin dier te sê, amal van ons, is al iewerste in ons lewe ingedoen deur iemand. Of in 'n finansiële transaksie of deur 'n storie en 'n skinnery wat net halwe waarhede bevat en waarvan die mense nie die feite ken nie en 'n klomp verdigsels wat ons skade aannoem of deur vriende of vriendinne van ons wat nie hulle woord gehou het nie op wie ons eintlik gereken het en vertrou het. En dan is dit so maklik om 'n wrok te koester. Om half diep hier in jou hart te voel ek wil op een of ander manier jou terugseer maak, jou terugkry vir wat jy aan my gedoen het. In 1 Samuel 24 sien ons raak dat die rol van Dawid dramaties verander het nadat hy Goliat oorwin het, was hy die held van Israel. En deur Saul se wanbalans verander hierdie rol nou dat Dawid 'n voortvlugtige word en hy moet woestyn toe vlug saam met sy manne om enigsins te oorleef. So jy kan dink wat 'n geweldige aanpassing dit was en dat Dawid alle rede gehad het om 'n wrok teen Saul te koester. Nou in die verhaal swerf Dawid en sy manne in die Engedi woestyn rond. Dit is 'n baie droë plek, maar die rotsgestaltes is sodat daar baie rotskeure en spilonke en grotte in die Engedi woestyn was. Dit was ook bekende skaapwêreld, so daar was heelwat skaapkrale. En op 'n gegeewe dag Nadat Saul die Filisteine oorwin het en 3000 van sy beste manne bymekaar maak om Dawid te gaan doodmaak in die Engedi woestyn, skuil Dawid by sekere skaapkrale in 'n spilonk. En terwyl hulle daar is, kom Saul en sy manskappe daarin. En Saul gaan om, soos ons nou in goeie Afrikaans sê, broek los te maak daar in die ingang van die grot en hy trek sy mantel uit. Maar jy kan nou dink as jy uit die dag uit in 'n grot instap wat donker is, onthou hy het nie kersse of toerusting of iets gehad en dan as jy so bietjie verblind en jou oë word net dadelik aan die donkerte gewoond nie. Agter in hierdie grot, 'n paar tree van Saul af, sit Dawid en sy manne. En die manne steek Dawid op en sê, weet jy wat, die Here het jou vyand in jou hand gegee, gaan maak vir Saul dood. Jy kan hom verskriklik maklik doodmaak. Hy verwag glad nie 'n aanval nie. En aangehits deur hierdie manne sluip Dawid nader en hy sluit die punt van Saul se mantel af en hy hou dit, maar hy gaan terug sy gewete keer om en hy sê vir sy manne ons kan nie die gesalfde van die Here kwaad aandoen. En dan wanneer Saul uit die grot uitgaan, dan het ons gelees, roep Dawid agter hom aan. En Dawid sê vir hom, kyk wat het ek hier in my hand? Die punt van jou mantel. Ek kon jou nou nou daar rustig doodgemaak het. Jou manskap sou nie eers geweet het nie. En dan bewys hy aan Saul dat hy geen kwade bedoelings het. Maar wat belangrik is, is dat ons die uitdrukking van die voorgeslagte weer 'n keer lees en raak lees waar Dawid vir Saul sê: "Onthou boosheid gaan uit van die boosdoeners." Dit was vir Dawid 'n geweldige versoeking. Maar hy kry dit reg om nie wraak teen Saul te neem nie om nie sy koninkryk te bou op bloedvergieting en op selfhandhawing nie. Want dit sou 'n grondslag soos die uitdrukking sê van boosheid gewees het. En omdat hy kies vir God se eer en omdat hy kies vir integriteit, trap hy nie in hierdie struik nie. En daarom kan hy God se wil baie fyn onderskei. En so lees ek tussen die lyne dat hy dadelik sleg voel omdat hy die punt van die mantel afgesny het. Want hy het op 'n manier gevoel dat selfs dit Saul kan benadeel. Nou wanneer hy met Saul praat, bewys verduidelik hy vir hom dat Saul eintlik totaal onnodig om agtervolg dat hy glad nie teen Saul is nie, dat hy nie sommer net die mag van Israel en die koningskap van Israel wil vat en vir homself wil toeëie nie. En Saul sien in want hy gee toe dat Dawid die enigste iemand is wat nie sy hand aan hom sou slaan nie. Sy ander vyande sou hom se muur doodgemaak het. En Saul eer hierdie gesindheid van Dawid Hy laat David beloof dat David nie sy nageslag sal benadeel of sal uitwis nie. En hy sê eintlik vir David in soveel woorde as jy die hele uh, hoofstuk lees dat David 'n beter man is as hy self. En dan trek hy weg met sy manne en David en sy manskap beswerf verder in die Engedi woestyn. Nou vergelding wraak neem terugkry is baie nou verwant aan jaloesie en afguns en bitterheid. Die goed wat so maklik uit ons ou natuur uitspring. En baie keer is hierdie drang om iemand terug te kry nie noodwendig die seer kry nie, nie noodwendig die benadeling nie, maar dit is die stamp wat ons ego gekry het wat ons maak dat ons mense terugkry. Dat ons dalk ook valshede oor hulle versprei en skinder. Dat ons kwaad praat van hulle. Dat ons op een of ander manier onsself wil regverdig en sê maar ek het ook regte en ek wil op my regte staan. En dan is ons geneig om te bou op boosheid, op die boosheid van ons ou sondige natuur. Want as ek en jy Galasiërs 5 gaan lees, dan is die vrug van die ou natuur spesifiek jaloesie, afguns, bitterheid. Direk teenoor God se wil. Ek persoonlik is van mening dat Dawid se koningskap so groot sukses was omdat hy nie in hierdie slag het getrap het. Omdat hy nie deur geweld en deur bloedvergieting en deur wraak sy koningskap vestig nie. Kyk ons na die geskiedenis van baie van die ander konings van Israel en van Juda, dan sien ons waar hulle mense doodmaak om soort van aan bewind te kom dat hierdie koningskap glad nie lank hou nie, want dit is nie volgens God se wil nie. Nou is die groot waarheid dat Jesus Christus ons kinders van God maak. Dat elke gelowige die gesag het van priester, koning en profeet. Dat ek en jy God verteenwoordig in die dorp. En dat ons juis anders moet lewe as die normale. Dat ons nie veronderstel is om kwaad met kwaad te vergeld nie. Kyk ek na Jesus se standaard en sê Jesus ja, ons moet selfs ons vyande lief hê en die seën wat ons vervolg en die help wat ons benadeel het. Dis radikaal anders. En ek en jy moet weet die wêreld is vol benadeling vol diskriminasie en ek en jy kan 'n positiewe invloed uitdra. Ons kan ons gesag wat ons in Jesus Christus gekry het, bou op liefde in plaas van geweld en bloedvergieting en wraak en rasisme en diskriminasie en alles wat ons samelewing so deurmekaar maak. Hierdie unieke voorbeeld van Dawid kan vir my en vir jou baie beteken. Want God eer dit. En God seën ons wanneer ons kies om kwaad met liefde te vergeld. Om ter wille van ons geloof in Jesus Christus dalk tweede te kom en die onreg te verdra. Kom ons vra vir die Here dat ons so vry kan wees in Jesus dat al ons aksies van liefde en van genade getuig. Want ons kan 'n groot verskil maak in die besigheidswêreld, in die kerk, in die dorp. Kies om nie wraak te neem nie. Kies dat jou ego nie in die pad is nie van die liefde wat Jesus vir jou bewys het toe jy nog 'n sondaar was. God vergeld ons nie vir ons kwaad nie. Kom ons volg sy voorbeeld en lewe die liefde prakties uit. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons deur die Heilige Gees die krag gee om te kies teen benadeling, om te kies teen wraakgedagtes, om te kies, Here, teen jaloesie en afguns en bitterheid. Dankie dat U ons vrygemaak het in Jesus Christus om selfs ons vyande en die mense wat ons benadeel lief te hê. Here, help ons om in elke aksie, elke optrede, elke woord, elke sin wat ons teenoor iemand sê, u liefde te wys. Om ons omgewing, om die mense met wie ons in aanraking kom, beter te los as wat ons hulle gekry het. Want u liefde kan 'n groot verskil maak in ons leefwêreld. En u liefde is die ruggraat van die koninkryk. Help ons om soos u kinders te lewe. Ek bid dit in u kosbare naam. Amen. Ek hoop jy skakel volgende keer weer in. Dit is so lekker om Dawid saam met jou te behandel. 'n Lekker dag vir jou. Mm -hmm.